Acum vreau să vorbesc despre anverzi. Pentru mine anverzi înseamnă ceea ce face natura. Inventează muguri de frunze. Nu știu de unde răsar atât de multe flori frumoase primăvara. Nu știu prin ce minune toate înverzesc. Se demonstrează științific cum înverzește o plantă, o frunză, dar uh, pentru mine rămâne o minune. Așa, așa aș vrea să înverzesc și eu uh, lucrurile din viața mea. Pentru tine ce înseamnă înverzi? Ciao!